Akizungumza katika kuhitimisha ziara ya ukaguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wa Lindi, mwenyekiti wa kamati hiyo Halima Mdee amesema licha ya Mheshimiwa Rais kusisitiza fedha hizo zikopeshwe kwa tija, lakini hali ni tofauti kwa watendaji wa serikali za mitaa. Bodi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambao tunafanyia kazi sasa, katika halmashauri tulizo nazo mia moja halmashauri 155 katika mwaka mmoja wa fedha zimeshindwa kufanya marejesho ya shilingi bilioni 47.5 kwa mwaka mmoja wa fedha, na kwa taarifa ambazo tulipewa kama kamati na ofisi ya Rais TAMISEMI Mongea kwa mwaka ishirini na mbili ishirini na ambazo tumepitisha kwenye makusanyo ya ndani ya halmashauri zetu ni moja themanini na tano yanatarajiwa kuwa trilioni moja pointi zero tatu makusanyo ya ndani. Kwa matarajio, asilimia kumi ya makusanyo ya ndani ziende kwenye makundi ya mama Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI hapa anaeleza mpango wa serikali kwa sasa juu ya fedha hizo za mikopo ya asilimia kumi zinazotolewa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tunaangalia kwa sasa kwa ndani kuangalia mchakato mzima wa sheria yenyewe kuweza kuibadili na kuwa kuweka kuweka kuweka uangalizi mkubwa na usimamizi mkubwa zaidi kwenye sheria yenyewe ile asilimia. Ni kweli Eh, katika kipindi cha miaka hivi karibuni fedha nyingi imetoka, lakini katika urejeshwaji wake umekuwa una changamoto. Sasa tunaangalia vile vile, ukiacha tu kwamba je, kwa, kwa, kwa mazingira ya sasa 442 inatosheleza ama tuangalie mfumo mwingine wa kushirikiana na taasisi za kifedha ambazo zinaweza labda kusimamia na kadhalika. Bado tunaliangalia, hatujaenda. Mheshimiwa Waziri eh, wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Mheshimiwa Angela Kairuki ameunda timu ya wataalam kuweza kureview mfumo mzima wa asilimia kumi. Ni yapi mapendekezo ya kamati hiyo kwa wizara ya TAMISEMI? Tunaomba pamoja na maboresho ya mfumo kama ambavyo kamati imeshauri, basi kigezo cha ufanisi wa utendaji wa wakurugenzi kiwe ufanisi wao kukusanya hizi fedha ili ziweze kunufaisha Watanzania. Mwenyekiti, sisi tunakushukuru sana. Mimi kwa niaba ya wakuu wa wilaya wenzangu na mheshimiwa mkuu wa mkoa ili ameliona, tunashukuru kwamba mnapokuja mnatushirikisha, na kwa maana hiyo, kwa sababu tulikuwa wote kwa siku zote nne, na mimi nikuhakikishie kwamba yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu hatutasubiri TAMISEMI viongozi wetu waje, sisi tutaanza kuyafanyia kazi haraka iwezekanavyo. Kamati hii ya kudumu ya Bunge inayoshughulikia hesabu za serikali za mitaa imefanya ziara kwa halmashauri ya Mtama na Chingwea na Lindi manispaa. Josephine Kibiriti, Star TV.